मेरा नाम मोहम्मद जीसान अली है मैं यहाँ DIS diploma in industrial safety course का छात्र हूँ मेरे कॉलेज का नाम national academy of fire safety engineering college है यहाँ मैंने डीआईएस कोर्स में नामांकन लिया नामांकन के बाद मैंने यहाँ पे अध्ययन किया अध्ययन करने के दौरान यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग दी गई फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ विभिन्न प्रकार का रेस्क्यू ड्रिल फायर ड्रिल ये सभी चीज़ों की यहाँ पे शिक्षा दी गई जिससे मुझे बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ उसके साथ यहाँ पे थ्री क्लास की व्यवस्था है थ्री क्लास के साथ वीडियो क्लास की भी व्यवस्था की गई है जिससे छात्रों को विशेष तौर पर सीखने के लिए मिलता है इसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया अपना छः महीने की सर्टिफिकेट कोर्स फिर उसके बाद मेरा दूसरा एग्ज़ाम था डी का कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले ही मुझे कॉलेज ने प्लेसमेंट दिया और मेरी प्लेसमेंट हुई बिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि सिलवासा में है सिलवासा नरोली में यह प्लांट स्थित है और इस कॉलेज का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और कहूँगा कि इस कॉलेज ने मुझे कोर्स ख़त्म होने से पहले ही प्लेसमेंट दी जय इंडिया सुरक्षा